کەس بە ڤیددیوەیەکی نوێ هاتمەوە خزمەتی خۆشەویست و ئازیز لەم ڤیددیوەیماندا باسی جیاوازی نێوان تورکمانی و زمانی تورکی دەکەین ئەو پۆستانێکەوە پێشتر و کۆسێکەوەدا بوومان زمانی تورکی ڕسمی بوو واتە ئیسەر کتێب کە قسەی پێ دەکرێت لە تورکای تورکی ئستەمبولی وە زمانی تورکمانی تەنیا بەشەکە لە زمانی تورکی واتە وا دابنێن لەهجەکە لە زمانی تورکی زمانی تورکمانی کەرکوک و هەولێری و ئەوانە هەمووی لەهجەیەکە لە زمانی تورکی وتمان باسی وڵاتان دەکەین و یەکەمین وڵاتیش وڵاتی تورکیایە وڵاتێکی چۆنە ئەو شوێنانە کە خۆشە بچێت شوێنە خەڵکەکەی چۆنن باسی ئەمە دەکەین خەڵکەکە موسڵمانن بەڵام کەچی تۆیش دەبی دەستت بەسە و بەڕچ خۆت بگری لەبەرەوەی دزی و ئەو شتانەی زۆر تیادا دەکرێ بە چاو لە عێراق بە ڕێژەکی زۆر دزی تێدایە و ئیتر مافیا و ئەو شتانەش تیایە و دوو و دەمین شت ئەو کەسانەی کە حەز دەکەن بچن بۆ تورکیا باسی ئەو شوێنانە دەکەم کە پێویستە سەردانی بکەن و خۆش یەکەمینە زۆر بۆی زۆری ئەو خەکانی کە دەستان تورکیا هەیە بە مەبەستی تیزارە دەچێت بە مەبەستی سیاحە دەچێت ئەم کەرە پایتەختی تورکیا و شوێنێکی خۆشە دومینی ئیستانبول ئیستانبول دەتوانانی بڵێ لە گشت جیان شوێنێکی زۆ زۆ خۆشە لە هەموو وڵاتان سەردانی ئیستانبوڵ دەکەن ئەگەر بچن بۆ تورکیا و کەنار دەریاکانی ئەنتاڵیاشمان لە بیر نەچێت ئێستا دوو سێ ڤیدیۆتان بۆ پیشان دەدەم ئەو شوێنانەی کە پێویستە سەردان بکەن قس پلێسێ هەیە قس پلێسێ بورجەکە لە ناوەندی ئاوە کە لە کۆنەوە واتە لە پێش عوسمانیەکانەوە ئەم بورجە هەبووە و لە ژێرەوەشی لە ژێرەوەشی بەقەد پێنج سەد مەتر بەقەد پێنج سەد مەتر وەک بڵێی خانوویەکی گەورەیە و پڕی ئاسەوارە کۆنەکان و شتە کۆنەکانە ئەمەش تەنانەت تورکیاش نەیدەزانێت بەڵام دوای ئاشکرابوونی پەرتووکێکی عەرەبی زانی بەهەرحاڵ با بێینەوە سەر ڕابتەکەی خۆمان دەتوانن سەردانی. دەتوان سەردانی شاری کۆنیەش بکەن کە شوێنی سۆفیگەریەکانە سۆفیگەریەکان ڤیدیۆ ئەویشتان نیشان دەدەین ئێستا کە ئەم ڤیدیۆیانە هەمووی لە بۆتان لە یەک پارچە ڤیدیۆی دادەن تورکیا وڵاتێکی سەربەخۆ و خۆشە ئەگەر بێت و ئێکزمای تورکی ئیستەنبوڵی بەکاربینی، هەر بۆ ئەمەش ئێمە توانەیەکمان ئامادە کردووە، دەتوان سەردانی ڤیدیۆکانی پێشووترمان بکەن. ئەمە سەبارەت بە وڵاتی تورکیا بوو، هیوادارم سوودێکتان لەم ڤیدیۆیە بینیبێت. بیریشتان نەچێت ئەگەر یەکەم جارتە سەردانی ئەم کەناڵە بکەن، سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و بۆ ڤیدیۆی داهاتووش ئامادەبن. ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان هەرشاد. خواتان لەگەڵ.